就係一個小販嘅代表，係我係深水埗小販黃格仔，小販商會嘅主席，係誒貴姓啊，先生？我小姓黃。啊，黃生你好，好咁你今日係咪聽話今朝早你哋有個組織行動係乜嘢行動咧？或者係有咩想表達嘅？請問你嗱，因為咧我哋琴日咧去深水埗區。 嘅小品組咧，佢係唔接見我哋嘅。係啊，而家我哋想上去總部，係希望佢食環署咧，唔俾我哋一個答鐘，唔好嚟压榨我哋嘅小販。係啊，我哋小販只不過係啊揾兩餐嘅啫。係，唔好因為花園街嘅火燭，萬箭射晒我哋成個香港嘅小販。啊，我哋亦都冇咩要求。 我哋會好自律。我希望我哋小販個檔口以前係點，而家又係九七前係點，九七後都係啊！唔希望話政府又框框架架嚟嘅啊！好似鄧小平先生講一句：五十年不變。咁你九七前都係咁啦，九七後咪咁咯，係咪啊？ 我哋唔係話搞事者嚟㗎，你而家因為花園街一場火而嚟全部集中射晒我哋全香港嘅市民。好，咁誒多謝你嘅接受訪問，多謝你黃生。 我啲基层揾两餐啫嘛，啱妈妈。所以周系我哋翻屋企瞓觉。各位，没有抗争就哪有改变？我哋啲小贩好卑微咁想揾两餐啫，大佬。你家花点街一个大火，你就喺度发晒癲，然后就喐啲排档？今日嘅深水埗。 個字咯，啲老人家你收翻佢个牌，俾三万蚊佢，跟住佢等死喺度。